始めまし嫌いですけれどもせかなか精霊はリターレーシスラッシュここでひどすべてオーロラサンクチュアリーミラーインダーきましょう早速の花様またリターレーシスラッシュ下がった逃げ場はないよもう一人ミラーインー ミすべてオーロラサンク行くわよ行きましょう約束の花本気くもう一人のミラーリンダ違うる価値もない相手でした 勝ち切りましょうヒドラキミルヘルサマーパレードヒドロキリターレントスプラッシュをしなさいよヒドラキすべてオーロラサンクチュアリミラーウィンドウミルネルサマーパレード任せてくださいリターレントスプラッシュ英霊の影ミルネルサマーパレードノースペリミラーンドヒドラキーレン 未来未来すべてオーララサンクチュアリ勝ちましたよ主様お主様なんでもない